Сьогодні з нею море розмовляло, коли вона по берегу йшла, красу її жіночу вихваляло, аж приски долетіли до чола, а вітерець голубих шиї груди, волосся розкуйоджував верткий, вишневий цілував солодкі губи та платічко розтріпував палкий, спокусливо кохав її. І жив слова навіював і шепотів чудні, і дотиком звабливе тіло тішив, жіночі плечі пести в чарівні. Він ревнував її до моря і до хвилі, до сонечка, що світить із небес, впізнає постать жінки за півмилі. Вона найкраще диво із чудес.